Blanco Espino. Leyendas y mitos. En Francia se dice que la corona de espinas que se le ponía en la cabeza a los condenados a muerte sea de blanco espino, que sea la corona de Cristo usada para dar protección contra el infierno y las almas malignas. Leyendas y mitos. En el día del blanco espino es el 13 de mayo, remedio mágico contra toda negatividad. Las poblaciones célticas le dedicaban todo un mes, desde la mitad de mayo hasta la mitad de junio, considerado el árbol de las hadas. Si te duermes a sus pies, las hadas te llevarán con él. En el lenguaje de las flores se considera el regalo ideal para desear buena fortuna. En la antigua Roma venía considerado un cazador de espíritus. Durante el medioevo era consideradas espinas santas, alba espina, usada en el altar para bendecir las bodas. Era puesto un ramito con flores sobre las cunas para proteger a recién nacidos y en el umbral de las puertas para alejar el mal. ¿Dónde crece? Árbol perenne, entre arbustos, en lugares asoleados y calurosos. Crece desde la costa hasta la faja submontañosa. ¿Qué cosa se usa? Flores y hojas. Además, corteza y frutos. Período de recolección. Las hojas y las flores en primavera. La corteza y los frutos en otoño. Conservación. Todo se repara a la sombra, principalmente cuidado con las hojas al reparo de la luz y todo al reparo del polvo y de la humedad. Propiedades terapéuticas. La corteza es febrífuga, las hojas astringente antidiarreica, los frutos astringente antidiarreicos antiescorbútico, las flores cardiotónicas, antiespasmódicas, hipotensivas, blandamente hipnóticas antiespasmódico del sistema nervioso simpático, regulación de la pulsación cardíaca, regula la presión alta, angina de pecho, neurosis cardíaca, disturbos espasmódicos en brazos y piernas, las venas varicosas, hinchadas, retorcidas o dilatadas. Para la arteriosclerosis, disturbos de la menopausia, insomnio nervioso, vértigo, estados de angustia, zumbido de oídos y ansiolítico. Posee una composición química eh, rica en flavonoides, taninos, triterpenos, esteroides, aminas y tiramina. Bueno, y ahora, por último, modos de uso. Primer modo, infusión. Un puño de flores secas, un litro de agua hervida, infusión por una hora. Se toman 5 a 6 tazas al día, endulzado con miel, contra la tos y problemas del aparato respiratorio. Segundo modo, tintura. 20 gramos de flores secas, 80 ml de alcohol a 30 grados, reposo por 10 días, se toman 20 a 40 gotitas a la vez, 3 veces al día, en un té cualquiera o simplemente diluido en un poco de agua, como cardiotónico e hipotensor. Tercer modo, jarabe. 15 gramos de flores secas, 450 ml de agua hervida, infusión por media hora. Colar y agregar la misma proporción de azúcar, calentando sin que llegue a hervir o a baño maría. Se toman 5 a 8 cucharas durante la jornada. Cuarto modo, infusión. Una cucharadita de postre de flores secas y desmenuzadas en una taza de agua hervida. Dejar reposar por unos minutos, colar y beber dos o tres veces al día. Quinto modo, polvo. Machacar en un mortero flores secas hasta reducirlas en polvo. Se toman una o dos cucharas dos o tres veces con mermelada o miel. Sexto modo, vino. 50 gramos de flores, un litro de buen vino blanco, reposo por 10 días, se toman a cucharadas, 3 o 4 al día. Séptimo modo, de cocción, 100 gramos de frutos secos, un litro de agua fría, hervir por un cuarto de hora, 15 minutos. Se beben 2 o 3 tazas al día para eliminar cálculos renales. Octavo modo, tintura. Maceración de 20 gramos de frutos secos y machacados, 80 ml de alcohol a 70 grados, reposo por 10 días, se toman 20 gotas antes de las comidas, 40 o 50 gotas antes de dormir contra el insomnio. Es hipnótico. Noveno modo, infusión de hojas. Se unen un puño de hojas a medio litro de leche hervida, se deja reposar por unos minutos, se aplica directamente sobre la piel para tener una piel limpia de impurezas y luminosa Además es antioxidante. Contraindicaciones a personas con la presión baja, a quienes ya toman fármacos sedativos para dormir, a personas con arritmia frecuente, a embarazadas y a quienes están alactando a bebés. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Hasta pronto.